esto es MILI Variedades y mi nombre es Isabela Quintero. En el video de hoy quise experimentar con la linaza porque dicen que ayuda a definir y dar unos crespos y bien chéveres al cabello. Entonces quería experimentar con mi cabello que es el 4C para ver cómo me iba y tan, si era tan cierto que solo con linaza se le puede dar definición al cabello. Entonces espero que se queden conectados y vamos a lo que vinimos. Para hacer mi gel utilicé lo que fue la linaza, cualquier tipo de linaza, utilicé aceite de coco y el aceite de oliva y también aceite de argán. Ustedes pueden utilizar el aceite que a ustedes más les guste. Puse mi linaza a hervir por varios minutos hasta que tuvo una consistencia pegajosa, tipo así gelatinosa. Y luego la pasé con una media delgada, puede ser una media velada, o un trapo que sea bien delgado para sacarle el jugo a la linaza. Este jugo lo que se hace es se aprieta la media para exprimirle todo el jugo necesario y luego se le agrega lo que son los aceites de su preferencia, se mezclan y ya tienen una gel lista, una gel que es natural, sin conservantes y muy benéfica para el cabello. Eh, para este video utilicé mi cabello seco sin desenredar, no me desenredo el cabello con peineta, solo con mis dedos y eso es lo que voy a hacer en este video. Espero se queden conectados y vamos a lo que vinimos. viendo esto, oh my god, oh, esto es real. Estoy teniendo un momento. Esto es espectacular. ustedes vengan del maestro Vengan. Miren esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ay, no! ay, ay, ay, ay! ay. ay. Ah. Amazing. Este es el resultado final y estoy emocionadísima. Por favor. Miren esto. Nunca, nunca, nunca, nunca había utilizado la linaza. Pues, pues, no me había interesado. Porque era muy perezosa. Ay, pero miren esto, por Dios. La definición que me da el cabello. Ah. Yo nunca había visto mis crespos. ¡Papen! De vuelta a tu vida. Estoy muy feliz. Muy feliz.